बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड धराक पंचायत स्थित अलुआ बीघा गांव में विगत कई वर्षों से इस गांव में विकलांगों का संख्या लगभग चार देखी जा रही है सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विकलांग पेंशन बनवाने के लिए नियुक्त किया गया है इसी अलुआ बीघा गांव के गरीब महिला सुमंती देवी के विकलांग हो जाने से बहुत अपने गरीबी आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है परिवार तो नहीं क्या हुआ चार गो चार गो लेकिन विकलांग के गो है जी पर दो गो है गो बाहर नहीं थे मान तोने दोनों प्राणी विकलांग के हां और एक बच्चा विकलांग एक, एक बच्चा विकलांग अच्छा और एक और महिला आती हाँ। सुमंती देवी अपने सास ससुर के पास रहती है आई चाची तो समस्या का हवा समस्या का हवा गो टूटल हवा ना करने बना हो ना कुछ करने बना हो गोड़ कैसे टूटला हवा छत से गिरा लिया कैसे गिर लो वहाँ गिरा लिया कैसे ऊपर से हेठे गिर गलिए रातिया के गिर गलिए हाथ में गिरला हाँ सुमंती देवी अपने घर में कुछ हल्के काम कर ले सकती है उससे ज़्यादा कठिनाई वाला काम नहीं हो पाता है विकलांग के सर्टिफिकेट बना ले हाँ दुगो के तो बना लेना हमारा भी ना बनल लेना विकलांग लगे विकलांग पेंशन लगे कहूँ के पास गलू है गेली तो न तो बनावे न कोची कहत हन जहन्ना भी देखिन जहन्ना से फिर कहथिन कि जइया जहन्ना वीडियो भी भी देखिन तो ओने से फिर घूर के आ गए तो फिर बैठ गए ई चश्मे तरह तो विकलांग पेंशन बनवाने के लिए मुझे मामा खुद ही बहुत बार परेशान हुए लेकिन उनको आज तक विकलांग पेंशन नहीं मिला लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे मामा जैसा इन व्यक्तियों को परेशान किया जाए मैं चाहती हूँ कि चौरानवे इकतीस इक्यासी अस्सी तिहत्तर पर मखदुमपुर वीडियो पदाधिकारी को कॉल करके जानकारी ले और इन व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले मैं आशा जिला जहानाबाद से इंडिया अनहट के लिए